El Antiguo Testamento está lleno de signos que apuntan a la llegada de Jesús. Algunos de ellos son obvios, como las conocidas profecías de Isaías. Pero, ¿sabías que los siete días santos de Israel o las siete fiestas bíblicas dadas por Dios contienen significado profético con respecto a la primera y segunda venida de Jesús? Echemos un vistazo más de cerca. En Levítico 23, verso 4 dice, Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. El resto del capítulo continúa describiendo siete fiestas anuales cuando el pueblo de Dios iba a adorar, arrepentirse, celebrar y reflexionar sobre su provisión. Muchos judíos actuales todavía celebran las convocaciones santas o fiestas solemnes de Jehová. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las fiestas de Israel hoy? En Colosenses 2 versos 16 y 17, Pablo dice que estas fiestas son una mera sombra de lo que está por venir. Pero la sustancia pertenece a Cristo. Pablo está enfatizando que estas fiestas o convocaciones están directamente relacionadas con el Mesías, y esto para mí las hace dignas de estudio. A pesar de que no estamos bajo la ley hoy en día, las fiestas se pueden agrupar en dos categorías. Los días santos o fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera incluyen la Pascua, pan sin levadura. Primeros frutos y Pentecostés. La fiesta de otoño incluye la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Es posible que haya escuchado estas fiestas llamadas por otros nombres que se mencionan más tarde. ¿Qué presagian estas fiestas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las fiestas de primavera, todas fueron específicamente cumplidas en la crucifixión, la resurrección y la llegada del Espíritu Santo, lo cual leemos en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Pero no fue suficiente que Dios simplemente cumpliera el significado profético de cada fiesta, sino que también orquestó los eventos para que cada uno se cumpliera en el día exacto de cada fiesta. La palabra de Dios es increíblemente precisa y exacta. Echemos un vistazo a las fiestas de primavera, una por una. La Pascua, también llamada Pesá, comienza al anochecer del día 14 de Nesón y conmemora la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. La primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este día santo apunta al Cordero Pascual, al Mesías que vino a derramar su sangre por nuestros pecados. La fiesta de los panes sin levadura, inmediatamente después de la Pascua, requería que los judíos comieran pan sin levadura durante siete días. En la Biblia, la levadura es un símbolo del pecado y Jesús es presentado como el pan de vida, sin pecado o levadura. La fiesta de los primeros frutos es el día después del día de reposo que va después de la Pascua. Era el momento de dedicar la primera parte de la cosecha al Señor. Pentecostés, también conocido como la fiesta de semanas, ocurrió 50 días después. Para Israel, esta era una celebración de la primera cosecha completa del año, y también conmemora la primera entrega de la ley sobre el monte Sinaí. Ahora veamos el cumplimiento de estos cuatro días santos de primavera y cómo Dios los ordenó a alinearse perfectamente con Cristo. Cristo en la primera venida fue crucificado al mismo tiempo que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados en el templo. Esa noche, Cristo, una ofrenda sin pecado, fue enterrado mientras la fiesta de los panes sin levadura comenzaba. Luego Cristo se levantó de la tumba como los primeros frutos de la resurrección. En primera a los Corintios capítulo 15 verso 20 Pablo dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. 50 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado en la nueva iglesia reunida en Jerusalén. ¿Recuerdas lo que celebra esta fiesta? Celebra la cosecha. Asimismo se inició la cosecha de almas en la era de la iglesia. Además, el Espíritu Santo del nuevo pacto vino el mismo día en que Moisés recibió la ley en el antiguo pacto. Solo otra señal de que nuestro Dios es un Dios de orden y precisión. Después de la fiesta de primavera, hay un periodo de tres meses antes de las fiestas de otoño. Este intervalo de tiempo corresponde a la era de la Iglesia, en la cual todavía estamos. echemos un vistazo a las fiestas de otoño. La fiesta de las trompetas, en la cual comienza el año nuevo judío, Rosh en el calendario civil. En el calendario bíblico, es en el séptimo mes, Tisrei, es cuando el sacerdote soplaría el chofar, la trompeta de cuerno del carnero para declarar un día de descanso y adoración. Tradicionalmente, esto comienza un tiempo de introspección y arrepentimiento, preparándose para el nuevo año en el próximo día de expiación. El día de expiación, también conocido como Yom Kippur, o el más alto de los días santos, ocurre nueve días más tarde, el 10 de Tisrei. Este era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el templo. Este día se ocupaba del pecado de la nación, haciendo expiación. Muchos de los días de las fiestas son días de descanso-celebración. Esta fiesta era de luto para con Dios. La fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot, o la fiesta de las tiendas, comienza el día 15 de Tisrei, y los últimos siete días eran de festividades durante las cuales la gente vivía en cabinas temporales o tiendas de campaña que se hacían de ramas. Dios dijo que esto era para que las futuras generaciones supieran que los hijos de Israel vivieron en tiendas de campaña cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Esta fiesta de una semana también simboliza el tiempo de Dios morando con su pueblo. Estas tres fiestas de otoño no tienen un cumplimiento profético claro y específico en cualquier parte de la historia, sin embargo, corresponden fuertemente a los acontecimientos de la segunda venida de Jesús. La fiesta de las trompetas ha sido vista a menudo como una proyección o una imagen del rapto. La Biblia menciona con frecuencia el sonido de las trompetas en la descripción del rapto. Además, el rapto será un momento en que los trabajadores serán llamados desde la cosecha hacia la casa para una celebración. Es interesante notar que debido a que el primer día del mes se determinaba con la primera aparición de la luna nueva, nadie sabía exactamente qué día exacto era el día de la fiesta de las trompetas hasta que aparecía la luna. Esto suena familiar. El día de la expiación presagia la segunda venida de Cristo e Israel acercándose a su Mesía. En Zacarías 12 y Romanos 11, se profetizó que Israel reconocerá su rechazo al Mesías y llegará a la fe en él. Además, corresponde al juicio de Jesús a las naciones a su regreso. Así como a la fiesta de los tabernáculos sigue el día de expiación, así el juicio de Jesús a las naciones estará seguido por un largo periodo de celebración en el que Jesús morará con nosotros aquí en la tierra. Esta vez es conocido como el reino del milenio. Zacarías profetizó que durante este periodo de tiempo, el mundo entero celebrará la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14 verso 16. Dice, y sucederá que cualquiera que quede en todas las naciones que irán contra Jerusalén, subirá de año en año para adorar al rey y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tomados colectivamente, estas siete fiestas de Israel presentan una imagen del plan de redención de Dios, es lógico pensar que como Cristo cumplió las fiestas de primavera de manera precisa y literal, Él va a hacer lo mismo para su segunda venida durante los días santos de otoño, que aún no se han cumplido. Entonces, ¿Cómo nos ayuda esto a vivir cuidadosamente? Es un recordatorio más de que Dios tiene un plan para terminar lo que Él comenzó. Y aunque no podemos fijar fechas exactas, las fiestas de otoño pueden ser una valiosa confirmación de los eventos de los tiempos del fin una vez que estos realmente suceden. Las fiestas de otoño son señales para los tiempos finales, y cuando Dios deja una señal, es prudente prestar atención. La distinción entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño también nos muestra el contraste entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. En su primera venida vino a ser sacrificado, pero la próxima vez vendrá como rey, primero como cordero, la próxima vez como león. Además, es curioso que las fiestas de Dios dadas a Israel son solo una pequeña parte de la cultura judía, pero revelan el plan perfecto de redención a través de Jesús. El pueblo de Israel la celebró a través de los siglos y todavía la celebra sin saber el verdadero significado de las mismas. Cada vez que se mataba el Cordero de la Pascua en el templo, los israelitas estaban ensayando o anunciando, sin saberlo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Su inocencia está simbolizada en la fiesta de los panes sin levadura, su resurrección estaba simbolizada en la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, y la fiesta de Pentecostés simbolizaba la llegada del Espíritu Santo para inaugurar la era de la Iglesia. Si la muerte del justo, su resurrección y la llegada del Espíritu Santo se cumplieron exactamente en los días de cada una de las fiestas, podemos estar confiados en que el próximo acontecimiento profético, esto es, el rapto, se cumplirá el día de la fiesta de las trompetas. Dios es un Dios de orden y nos ha mostrado un claro patrón profético, y aunque no sabemos el año exacto en que seremos raptados, sabemos que el rapto sucederá durante un día de la fiesta de las trompetas. Cada 18 o 19 de septiembre, miremos hacia cielo, porque en cualquier momento sonará la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, y así estaremos con el Señor para siempre.